Ну, девчонки наши танцуют. Я нажала же, видишь, идет запись. Да. Хорошо. Ну, танцуют наши девчонки. Да. Ишь, все умеет. За ужин-то, за, за ужин-то, за ужин-то. Ужин отрабатывает, видишь? Давай, давай. Видишь, как? О. Ну, уже стакан заработали. Он сказал... Да, да, он сказал 200 грамм каждому каждый. каждому? Они на улице. Артур, да. 200, 200 грамм каждый спрашивают. Че? <laughs> Ну, а, а, а, а вот это у тебя хорошо э, Я не буду, я не такая. Я же трамвая. Ну ладно, молодцы, о, продолжают. А вы сюда вот встаньте, потому что светло будет, вас на будет свет по... О, о, совсем другое. О, давай я, о, видишь? Давай, давай, я на урок.

Когда люди веселые, с ними легко. А что скучать-то? О, О, Леночка! Давай, давай, давай! Сейчас Володя вступит в бой. Видите, что умеет? -то? Ох ты, посмотри, не остановить.